आवाज नहीं आ रहा है क्लास के हम बात कर रहे हैं कि क्लास बहुत कम लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं ठीक है ना वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उनका क्या कारण है बहुत कम और हमने ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा उसका नतीजे क्लास में ज्वाइन करने के लिए ठीक है ना चलिए कोई बात नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है अपने टॉपिक जिसपे हम लोग थे अब देखिए यहाँ पे हम लोग ग्रेचुएटी के बारे में बात कर रहे थे ना तो ग्रेचुएटी में ग्रेचुएटी कैलकुलेशन हम लोग को देखना ये ग्रेचुएटी कैलकुलेशन ठीक है तो ग्रेचुएटी कैलकुलेशन को अब देखिए इसी ग्रेचुएटी कैलकुलेशन में कुछ है जिसको एक मिनट अब ग्रेचुएटी कैलकुलेशन में जैसे <clears throat> देखिए लिखा हुआ है अगर ग्रेचुएटी के मेथड भी हमें देखना है उसका फीचर्स बहुत कुछ देखनी है ग्रेचुएटी के बारे में ठीक है ना अभी अभी बहुत कम ही हम लोग समझे हैं ग्रेचुएटी निकालने का फॉर्मूला भी देखे और उसी प्रकार से ग्रेचुएटी की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी मेन फीचर्स ऑफ ग्रेचुएटी ठीक है मेथड ऑफ कैलकुलेट ग्रेचुएटी ये सारी चीज हम लोग को कवर करनी है तो अब देखते हैं जो समझे है ना उसके बाद अब देखते हैं कि जो ग्रेचुएटी कैलकुलेशन है ग्रेचुएटी <clears throat> जो गणना होता है ना कैसे हम लोग करें वो सारी चीजें यहाँ पे अब देखिए लिखा है gratuity sorry <clears throat> gratuity is an amount of money paid to the employee ठीक है ना इन लिखा है कि of being long term with the company as a reward और प्राइस मान सकते हैं इसको जो बोल रहे थे ना इसको रिवार्ड और प्राइस के रूप में भी हम जान सकते हैं इसलिए ग्रेजुएटी एक ऐसी अमाउंट होती है जो एम्प्लॉय होते हैं कर्मचारी होते हैं टू तो सर नेटवर्क बहुत वीक है मैं भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ कभी कभी जहां नेटवर्क है वहां पे चले जाइए ना तो अब देखिए आगे क्या है कि इसमें लिखा है कि ठीक है entire to leave the service after certain time limit is work out लिखा है आफ्टर दी ठीक है curiosity of the employees is how the gratuity is calculate यानी calculation or what is the formula to remove it theek hai it addition other facts are also known to affect the gratuity amount yani kya hai ki ek nishchit samay tak theek hai sab ek nishchit समय सीमा तक काम करने के बाद सर्विस छोड़ने पर आप इसके हकदार होते हैं ग्रेजुएटी के तो जान ही रहे समझ ही रहे हैं आप लोग अक्सर क्या होता है कि इम्प्लॉय जो होते हैं ना कर्मचारी जो होते हैं कर्मचारियों की जो एक जिज्ञासा जो होता है ना मन की इच्छा जो होती है कि ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है ठीक है ना यह इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो आपकी जो जिज्ञासा है ना इसी जिज्ञासा के समाधान करने करेंगे यहाँ पे देखेंगे ठीक है और इसके अलावा ग्रेचुअटी के जो अमाउंट होगा ना उस पर ठीक है उस अमाउंट पर ग्रेचुअटी के अमाउंट पर असर डालने वाले जो अन्य कुछ इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लोग देखेंगे और ग्रेजुटी के कैलकुलेशन के बारे में और बहुत बढ़िया से जानेंगे यहाँ पे उसके साथ साथ क्या करें कि पहले फीचर्स हम जान ले और उसके मेथड जान ले फिर अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं और बहुत बढ़िया से ठीक है ना आप देखिए जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आपके लिखा हुआ है कि मेन फीचर्स ऑफ ग्रेजुएटी ठीक है इसका कुछ मेन ग्रेजुएटी के मुख्य विशेषताएं भी है और क्या विशेषताएं तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ठीक है the rule of gratuities ठीक है is applicable to every institutions or company where at least 10 people are working ठीक है ना the gratuity can never be scrapped even if the number of employees is low ठीक है अब यहाँ पे ये तो ये सब लोग को क्लियर हो चुका है कि अगर 10 से ज्यादा जहाँ पे कोई काम कर रहे हो तो वही पे ग्रेजुएटी का अमाउंट बनता है अगर दस से ज्यादा काम कर रहे हैं तो वहां पे नहीं बनता है उनका ग्रेजुएटी का ठीक ना तो वही बोल रहा है कि हर उस इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी पर ग्रेचुटी देने का नियम लागू होता है जहां कम से कम दस लोग काम करते हैं ठीक है <clears throat> कर रहे हो और बाद में कभी कर्मचारी की संख्या कम होने पर भी ग्रेचुटी को खत्म नहीं किया जा सकता ऐसा याद रखिएगा अगर कर्मचारी लोग वाले मतलब कम हो गए तो आप ग्रेचुएटी को खत्म नहीं किया जाएगी ग्रेचुएटी आपको मिलेगा ही अगर दस से ज्यादा कोई काम कर रहे हैं अगर कभी घट भी गए तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा मिलेगा ठीक है ना ये मेन फीचर्स आगे देखिए लिखा है कि and institution has the right to graduate only after com uh, completing a job for at least five years. In fact, after four years, taken eight months of work, your service is assumed to be full uh, for five years. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि बोल रहे हैं कि किसी संस्थान में कम से कम पांच साल नौकरी पूरी कर लेने के बाद ही ग्रेजुएटी का हक बनता है ठीक है वास्तव में चार साल आठ महीने या सात महीने जो भी रहता है ना उसके नौकरी के बाद आपके सर्विस को पूरे आप जान रहे ना कितने दिन का ना काउंट किया जाता है फाइव ईयर्स यानी पांच साल पूरे मान लिए जाते हैं अगर चार साल सात महीने आठ महीने काम करते हैं ना उसके बाद वाला तो आपको पूरे पांच साल उसको मान लिए जाते हैं आगे देखिए अगले पॉइंट में लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में लिखा कि the employee has right to gratuity at least five years in the event of death ठीक है और डिजेबल लिखा है कि then the way of calculating the gratuity is different अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी होता है ना उस कर्मचारी की मौत होने पर या फिर जो डिसेबल होने पे यानी अपंग होने पर होने की स्थिति में उनको 5 साल से कम नौकरी पर भी ग्रेजुएटी पाने का अधिकार होता है ठीक है ना तब ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन करने का तरीका जो होगा ना थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा इससे यानी कि इससे और उसका थोड़ा दोनों का अलग अलग हो जाता है डिफरेंट हो जाता है ग्रेजुएटी का ठीक है कैलकुलेशन करने के लिए अब देखिए अगला जो पॉइंट में बताया जा रहा है कि एज पर एक्सटेंट रूल्स ठीक है employee can not be given a maximum of 20 lakh gratuity ठीक है लिखा है कि वेदर इज ग्रेट सैलरी और अ सर्विस टेनर अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि जो आ, मतलब यहां पे बोल रहा है कि एज पर एक्सटेंट रूल्स ठीक है ना यानी कि इसका मतलब होता है कि वर्तमान नियम के मुताबिक किसी कर्मचारी को अधिकतम यानी मैक्सिमम 20 लाख रुपए से अधिक ग्रेचुटी नहीं दी जा सकती है भले ही उसकी जो सैलरी होगा ना तनख्वाह जो होता है या उसका जो सर्विस का टेंडर होता है ना कितनी भी हो रही हो ठीक है ना बीस लाख से ज्यादा नहीं दीजिए कि बीस लाख तक उसका फिक्स है कि तो बीस लाख से ज्यादा नहीं दी जा सकती कितना भी अधिक अमाउंट हो या फिर कितने मतलब कितने ज्यादा दिन की वो सर्विस कर लिया हो काम किया हो उसे फर्क नहीं पड़ता लेकिन ध्यान रहे बीस लाख से ज्यादा नहीं मिल सकते देखिए लास्ट पॉइंट में क्या बोला है कि the entire gratuity is received by the government employees ठीक है और गेट टैक्स एग्जेंप्शन ठीक है while the private employees are gratuity tax pay to the extent of just ठीक है रुपए लिखे हैं ट्वेंटी लाख अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको मिलने वाली पूरी ग्रेजुएटी पर टैक्स छूट मिलती है जबकि गौर यानी कि जो प्राइवेट जो गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं जो प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं उनके सिर्फ दस लाख तक की ग्रेजुएटी टैक्स फ्री होती है ठीक है ना ये है नियम के मुताबिक ये सब बताया जा रहा है ये बाकी जो गवर्नमेंट इम्प्लॉज होते हैं उनको ट्वेंटी लाख आप जान ही रहे हैं और लेकिन जो ये प्राइवेट इम्प्लॉय है ना उनको कम कर दिया गया है इतने तक उनको टैक्स फ्री रखते हैं अब जानते हैं ना कि कहाँ अधिक से अधिक जो इम्प्लॉय काम करते हैं ना उनका सैलरी उतना कहाँ हो पाता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है इसके वजह से लिमिटेशन दिया हुआ है उसके लिए तो ये मेन देखिए ये फीचर्स था ग्रेचुअटी का ठीक है ना जो मेन फीचर्स था वो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम देखने वाले हैं कि मेथड ठीक है मेथड टू कैलकुलेट ग्रेचुएटी यानी ग्रेचुएटी की गणना करने के लिए यानी कैलकुलेट <clears throat> करने के लिए उसका तरीका क्या है तरीका भी हम लोग सीखेंगे अब देखिए क्या तरीका है लिखा है कि gratuity how much an employee get is depends on two facts अब तो जान ही रहे हैं पहले ही हम बताएं कि employees final salary and second क्या है the year spent in this job ठीक है दो ही है उनके यानी कि किसी कर्मचारी को ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी ये दो चीजें भी निर्भर करता है दो ही वेरिएबल्स उसके होते हैं एक कर्मचारी की अंतिम सैलरी क्या है और दूसरा मतलब नौकरी में गुजारे गए वर्ष क्या है उसने कितने दिन तक काम किया है उस कंपनी में ठीक है इसी पे डिपेंड करता है अब देखिए लिखा है कि the final salary here means the average ठीक है ऑफ इयर्स लास्ट 10 मंथ्स ठीक है salary in the calculation of this salary basic pay और डेयरनेस अलाउंसेस एंड जो कमीशन होता है कमीशन आर इंक्लूड ठीक है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी uh, मतलब यहाँ अंतिम सैलरी का मतलब होता है कि आपके पिछले जो दस महीने के सैलरी के जो एवरेज होगा ना औसत से होता है और इस सैलरी की जो कैलकुलेशन में जो बेसिक पे होता है डेयरनेस अलाउंस जो होते हैं जो कमीशन होता है ना ये सब के सब शामिल हो जाते हैं ठीक है ना ये सबको शामिल करने के बाद एक सैलरी तैयार हो पाता है और जिस सैलरी का मतलब हम समझ पाते हैं कि कितने अमाउंट मिल पाएगा ठीक है अब देखिए आगे लिखा है कि regarding regarding computation of gratuity employees are divided into two categories ठीक है डिवाइडेड इंटू two categories यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन के संबंध में कर्मचारी की जो दो तरह की कैटेगरी में बांटा गया है ठीक है ना अब देखो क्या क्या कैटेगरी है जो अब देखिए फर्स्ट जो दिया है पॉइंट में बोला है कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट ठीक है सेकंड पॉइंट में क्या दिया employees not covered under gratuity act ठीक है ये फर्स्ट वाला दिया है फर्स्ट पॉइंट में कि ऐसे कर्मचारी जो कि ग्रेजुएटी एक्ट के तहत आते हैं ठीक है ना ये फर्स्ट वाला पॉइंट है और जो सेकेंड पॉइंट है सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है कि ऐसे कर्मचारी जो कि ग्रेजुएटी एक के तहत नहीं आते हैं दोनों तरीके से हम लोग को देखनी है ठीक है तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या जो employees cover under the gratuity act ठीक है ना जो employees covered under the gratuity act के मतलब आप समझ रहे हैं कि जो ग्रेजुएटी एक्ट के तहत आने वाले कर्मचारी के लिए कॉम्पिटिशन हमें सीखनी है पहले फिर हम सीखेंगे दूसरे जो नहीं आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ योर कंपनी ठीक है ना और institution is registered under the gratuity act ठीक है ना पेमेंट ऑफ ग्रेचुएटी एक्ट 1922 याद रखिएगा इस सेक्शन को the formula for calculating gratuity will be link like this ठीक है यानी क्या है कि अगर आपकी कंपनी या जो इंस्टीट्यूट होता है ना ग्रेचुएटी एक्ट जो होता है ना यानी कि 1922 यानी पेमेंट ऑफ ग्रेचुएटी एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड होता है तो ठीक है ना ग्रेचुएटी कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला होगा देखिए किस प्रकार से होगा तो लास्ट जो ड्रोन सैलरी होगा ना तो देखा जाएगा कि यानी कि जो उनकी अंतिम सैलरी है अंतिम सैलरी क्या है और उसका टेनर ऑफ वर्किंग क्या है यानी नौकरी का वर्ष क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे पंद्रह बटे पंद्रह में मतलब पंद्रह से मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी सिक्स क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे ये फॉर्मूला किसके लिए है जो मतलब ग्रेजुएट डेट के तहत जो आने वाले कर्मचारी है ना उनके लिए इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाएगी क्लियर ना अब देखिए आगे जो लिखा है ये जो फॉर्मूला में पंद्रह बाई ट्वेंटी सिक्स बताया जा रहा है बाई इन यूज ठीक है ना यानी फॉर्मूला में जो पंद्रह बाई ट्वेंटी सिक्स का उपयोग क्यों आखिर किया जाता है तो इसके मतलब हम समझते हैं कि आखिर क्यों किया जाता है लिखा है कि देखिए in fact the employee receives half a month salary gratuity in gratuity integrally of every year of the job but here it is believe that the employee get a full month salary for twenty six days देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दरअसल कर्मचारी की नौकरी के मतलब हाँ लीव का मतलब क्या होता है क्या मतलब एल आई यू जो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में उसका मतलब क्या होगा <coughs> <coughs> <coughs> यानी कि जो गुजारे <coughs> मतलब जो गुजारे जो नौकरी का हर वर्ष गुजारे के साल होता है उसको उसको माना जाता है ठीक <coughs> अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि दरअसल जो कर्मचारी होते हैं ना उस कर्मचारी को हम्म, नौकरी के हर वर्ष के जो इवज होते हैं ना उसमें आधे महीने की जो सैलरी होता है ना ग्रेचुएटी के रूप में मिलती है लेकिन यहाँ यह माना जाता है कि जो कर्मचारी के पूरे महीने की जो सैलरी होता है छब्बीस दिन काम करने के बदले में मिलती है ठीक ना जैसे आगे लिखा हुआ है कि ये जैसे लिखा है कि रीजन फॉर लिखा है कि रिपब्लिक संडेज ठीक है of the holidays there for for a half month salary in formula fifteen by thirty और फिर आगे बताया गया कि फिफ्टीन uh, मतलब डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स ठीक है instead of are use ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मान चलिए कि क्यों ये 26 माना जाता है ठीक है ना क्यों और 26 को लेते हैं तो अब यहाँ पे देखिए कि संडे की जो छुट्टियां होता है वो निकाल देने के कारण इसने फॉर्मूले में आधे महीने का सैलरी रखने के लिए पंद्रह बटा तीस के बजाय हम लोग क्या करते हैं पंद्रह बटा छब्बीस का उपयोग करते हैं क्लियर ना यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को तो? यानी कि जो बता रहे हैं कि नहीं जो छोटी होता है ना उस छोटी को निकालने जो निकाल देते हैं ना छोटी निकाल जो हम छोटी निकालने के बाद यानी कि जैसे हॉलीडे जो संडे वाला हॉलीडे आता है उसको जब निकाल देते हैं तो निकालने के बाद ठीक है ना तो हमारे कितने बजते हैं ट्वेंटी सिक्स बजता है वहां पे पंद्रह बटा थर्टी ना लेके सॉरी पंद्रह हाँ वही मतलब फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थर्टी ना लेके बल्कि क्या करते हैं फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स हम लेते हैं क्लियर अब देखिए लिखा है keep in mind the calculation of years of job यानी कि बोल रहे हैं कि नौकरी के वर्षों की कैलकुलेशन में कुछ बातें हैं होती है जिसको ध्यान रखना है रखिए ध्यान आगे क्या ध्यान रखनी होगी लिखा है कि in the last year of this job is not completed ठीक है but for six month of that you have completed it will also be treated as a full year ten years eight months will be treated as eleven years ठीक है if this edition were 5 months then 10 years would be counted for only ten years यहाँ पे समझ में आया कि अगर नौकरी का अंतिम वर्ष पूरा नहीं हुआ है लेकिन उसके छह महीने आपने पूरे कर लिए हैं ठीक है ना तो फिर उसे भी एक वर्ष माना जाएगा छह महीने का बाद जो काम करेंगे उसको भी एक साल माना जाता है ऐसे में दस साल जो आठ महीने को जो दस साल और आठ महीने है ना उसको क्या माना जाएगा ग्यारह साल मान लिया जाएगा अगर ये एडिशनल महीने जैसे कि होता है अतिरिक्त महीने पा, पांच होता तो इसको दस साल पांच महीने को सिर्फ क्या माना जाता है दस साल ही माना जाता है ठीक है ना अगर किसी कंपनी में अगर काम कर लेते हैं आप पांच साल छह महीने के बाद सात महीने तक काम कर ले उसको छह साल की काम किया जाएगा ग्रेचुएटी के लिए लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि पांच महीने ही काम कर पाते हैं पांच साल पांच महीने काम करते हैं तो उसको पांच साल ही ट्रीट किया जाएगा पांच साल ही माना जाएगा उसको क्लियर ना ये भी आगे देखिए लिखा है कि gratuity of sorry exam of gratuity ठीक है आगे क्लियर हो गया ना सर हाँ कुछ छूट रहा है चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं ना एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल से आप समझ जाएंगे जैसे कि सपोज करते हैं कि अपने आप को ले लेते हैं ठीक है आ, मतलब मैं एक रमेश यानी कोई एम्प्लॉय है कहीं के ठीक है ना जिसे आ, मुझे क्या होता है कि सैलरी तीस हजार रुपये प्रति माह मिलता है ठीक है ना ये मेरे बेसिक सैलरी है तीस हजार रुपये मिलता है ठीक है हमने क्या किया है कि दस साल आठ महीने काम करने के बाद नौकरी को छोड़ दिया क्या बोल रहे हैं हम कि दस साल आठ महीने हमने काम किया है फिर क्या कर दिए हैं नौकरी को छोड़ दिए हैं तो ऐसे में जो हमारी नौकरी होगा ना नौकरी को कितने माना जाएगा देखिए दस साल आठ महीने के बाद कर रहे थे तो हमारे कितने माना जाएगा काउंट कितने किया जाएगा कितने से ट्रीट किया जाएगा ग्यारह साल माने जाएंगे ठीक है ना और इसी प्रकार से उसकी जो ग्रेचुटी की मतलब इसी प्रकार से क्या होगा जो हमारी ग्रेजुएटी निकाली जाएगी ग्रेजुएटी निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि क्या होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फाइनल जो सैलरी होगा ना फाइनल सैलरी में मल्टीप्लाई कर देनी है ईयर ऑफ जॉब से और की क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन से और डिवाइड कर देंगे ट्वेंटी सिक्स से तो आपको मैं बोले हैं कि मेरा क्या है सैलरी तीस हजार रुपए है और हमें काम कितने दिन बोले हैं काम किए हैं तो दस साल आठ महीने काम कर चुके हैं तो दस साल और आठ महीने काम के अंदर ट्रेड कितने से किया जाएगा ग्यारह साल से किया जाएगा ठीक है ना तो ग्यारह से मल्टीप्लाई कर देंगे और बोले हैं कि ये महीने का जो पंद्रहवा हिस्सा होता है ना पंद्रह दिन का सैलरी होता है वो मिलता है मिलता है ग्रेचुअटी ग्रुप में लेकिन पूरे महीना उसको काउंट नहीं किया जाता हॉलीडेज को माइनस कर लेते हैं पर ट्वेंटी सिक्स को लेते हैं तो पंद्रह से मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी सिक्स से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे डिवाइड करने के बाद देखेंगे हमारे मतलब ग्यारह साल का अगर सैलरी मिल रहा है तीस हजार रुपए ग्यारह साल में मुझे कितना मिलेगा सिर्फ ग्रेचुएटी का अमाउंट एक लाख नब्बे हजार रुपए मुझे मिलेगा क्लियर ना इतना समझ गए आगे देखिए लिखा है कि फॉर एम्प्लॉय हाँ बोलिए चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए आगे लिखा है कि for employees not cover under the act अभी जैसे ऊपर हम बताया था ना जो ग्रेजुएटी बोल रहे थे कि ग्रेजुएटी एक्ट के तहत आने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ कैलकुलेशन था अब जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं ऐसे कर्मचारी जो कि ग्रेजुएटी एक्ट के तहत नहीं आते हैं उनका देखिए क्या है लिखा है कि even you the company or the institution is not registered ठीक अंडर द ग्रेजुएटी एक्ट लिखा he or she can give gratuity to his employee but in such a situation Uh, the formula for deciding gravity will be thickness side slightly different. The uh, quantum of gravity will be equal to half a month's salary for each year, but the number of days of work will be considered 30 days, ठीक है ना? Not 26. अब यहाँ पे क्या देखिए बोल रहे हैं अभी जो 26 ऊपर मान रहे थे ना 26 ना नहीं मानना है क्या मानना है 30 मानना है कब तो बोल रहे हैं कि अगर कंपनी या फिर जो संस्थान होता है इंस्टीट्यूट होता है वो ग्रेचुटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वह चाहे तो अपने कर्मचारी को ग्रेचुटी दे सकता है लेकिन ऐसी स्थिति में ग्रेचुटी तय करने का फॉर्मूला थोड़ा क्या होगा अलग हो जाएगा तो ऐसा ग्रेचुटी की जो मात्रा होगी ना हर साल के लिए आधे महीने की सैलरी के बराबर होगी ये तो जानते हैं लेकिन एक मिनट सॉरी देखिए लेकिन महीने भर काम करने के दिन की जो संख्या होगा ना तीस दिन मानी जाएगी ट्वेंटी सिक्स वहां पे नहीं मानी जाएगी ठीक है ना यानी जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए थर्टी डेज माना जाएगा ट्वेंटी सिक्स नहीं अगर वो कंपनी इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर्ड है ना उसको ट्वेंटी सिक्स मानी जाएगी तो देखिए यहाँ पर तब ग्रेजुएटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा तो ये देखिए फॉर्मूला क्या बताया जा रहा है क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूले फॉर्मूला तो अब जो लास्ट और सैलरी होगा ना उसमें ट्रेनर ऑफ वर्किंग एज होगा लेकिन यहाँ पे पंद्रह से मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड किया जाएगा थर्टी से डिवाइड कर दिया जाएगा ठीक है अब देखिए आगे बोल रहे हैं कि here also the calculation of salary will include basic pay dearness allowance and commission ठीक है ना but for calculating the job years only the year that is completed will be counted those weeks are additional months will not be counted ठीक है तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि कि यहां पे सैलरी की कैलकुलेशन में जो उसका बेसिक बेसिक पे होता है डेयरनेस अलाउंस होता है और जो कमीशन होता है वो भी शामिल किए जाएंगे लेकिन नौकरी के वर्षों के कैलकुलेशन के लिए सिर्फ वही वर्ष गिने जाएंगे जो कि पूरा हो चुके हैं ठीक है ना जो महीना एडिशनल होगी ना उनको कैलकुलेशन में शामिल नहीं की जाएगी क्लियर जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं देखिए वही अपने आप को ही एग्जाम्पल लेते हैं अगर मान चले कि मान चले कि मैं क्या कर रहा हूँ कि कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना अगर जैसे पीछे बताया है कि दस साल आठ महीने हमें काम किए हैं हमने उसको क्या काउंट किए थे ग्यारह साल काउंट कर लिए थे ना दस साल आठ महीने को ग्यारह साल काउंट कर लिए थे लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि दस साल और आठ महीने काम किए ना उसको उतने यानी कि नहीं माना जाएगा ग्यारह बल्कि दस के दस ही माना जाएगा ठीक ना यहाँ पर कैलकुलेशन में सिर्फ दस ही शामिल किए जाएंगे बल्कि ग्यारह हम्म। नहीं सात महीने जो होगा या फिर आठ महीने होगा उसको यहाँ पे कैलकुलेशन में शामिल नहीं किए जाएंगे तो इस तरह नौकरी के जो वर्ष होगा ना और दस ही माने जाएंगे और ग्यारह नहीं तो इसे फॉर्मूला के हिसाब से आप देखिए मेरी ग्रेजुएटी क्या होगी ग्रेजुएटी के अमाउंट तो तीस हजार बका कि मेरा तीस हजार सैलरी है ठीक है ना मेरा तीस हजार सैलरी है तो उसमें हमने दस साल ही काम किए हैं दस साल आठ महीने किए हैं लेकिन आठ महीने काउंट नहीं की जाएगी दस से मल्टीप्लाई किया जाएगा और पंद्रहवा हिस्सा तो मिलता है पंद्रह से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन कितने दिन में से तीस दिन में से ठीक है ना तीस दिन उसको काउंट किया जाता है तीस दिन से वो मिलेगा यानी कि कितना हो जाएगा देखिए पहले हमारा जो सैलरी ग्रेचुएटी का अमाउंट एक लाख नब्बे हजार हुआ था लेकिन ग्रेचुएटी एक के तहत थे तब ठीक है ना लेकिन जब ग्रेचुएटी एक के तहत नहीं है तो आप एक लाख पचास हजार ही मिलेगा दस साल का पैसा अगर तीस हजार सैलरी होगा तो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है हाँ? बोलिए जो रमेश जो आप लाइन पढ़ रहे थे इसमें दो चीज लिखा हुआ है सिक्स मंथ भी लिखा हुआ है एट मंथ भी लिखा हुआ है अगर सिक्स मंथ है हाँ, तब तो नहीं मानेगा एट मंथ है तब तो ग्यारह साल होगा ना नहीं जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दो मतलब यहाँ पे निकल रहा है कि ये बोल रहा है ना कि रमेश जॉब इन ठीक है और एग्जाम्पल के अनुसार कि हाल में टेन ईयर सिक्स मंथ काम किया है ठीक है ना पांच महीने से ज्यादा हो गया सिक्स मंथ काम किया है ठीक है ना लेकिन रमेश की नौकरी को दस साल दस साल मतलब छह महीने या इसको 8 कर लीजिए आठ का बात करें हम छह महीने मतलब दस साल और आठ महीने उसका हो चुका है तो यहाँ पे वही बोले कैलकुलेशन में जो शामिल किया जाएगा सिर्फ दस साल को किया जाएगा और जो आठ महीने है ना आठ महीने को शामिल नहीं किया जाएगी इसलिए उसको क्या माना जाएगा दस साल ही माना जाएगा उसको ठीक है ना ग्यारह नहीं इसको छह नहीं आठ कर लीजिए आठ हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि दस साल आठ महीना भी काम करेगा तो हाँ अगर पीछे जो वो बोले थे ना कि वो रजिस्टर होगा तब वो जो कंपनी या जो इंस्टीट्यूट होगा अगर ग्रेजुएटी एक्ट के तहत अगर रजिस्टर्ड अगर होगा ना तो अभी उसको मिलेगा अभी एक्ट तो बताया ना कि कौन से हाँ। एक्ट के उसको कुछ करना पड़ेगा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1922 होता है उसके तहत अगर वो रजिस्टर नहीं होगा तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा जो एडिशनल तो मंथ होता है ना एडिशनल हाँ, मंथ को काउंट नहीं किया जाएगा और मतलब उसमें अगर एक रजिस्टर्ड होगा ना तो एडिशनल जो मंथ होगा ना सिक्स मंथ का जो महीना आएगा सेवन मंथ एट मंथ उसको एक साथ काउंट कर लिया जाता है लेकिन यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड नहीं है ना अगर एक साल अगर पूरा नहीं किया एक साल से कम है ये मंथ नाइन मंथ है तो उसको एक साल काउंट नहीं किया जाएगा और थोड़ा सा क्या क्या दोनों दो, दो चीज अलग है तो वहां पर जो मल्टीप्लाई कर रहे थे पंद्रह बाई ट्वेंटी सिक्स कर रहे थे यहाँ पे पंद्रह बटा क्या कर रहे हैं थर्टी कर रहे हैं ठीक है ना और जो पीछे था कि आठ महीने सात महीने को हम एक साल काउंट कर ले रहे थे लेकिन यहाँ पे क्या है इसको काउंट नहीं करेंगे हाँ अगर महीने अगर पूरा कंप्लीट ईयरली ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया है तो ईयर में काउंट नहीं करेंगे ठीक है इसमें मतलब ईयर नहीं काउंट करेंगे बल्कि अगर ईयर जितना कंप्लीट हुआ रहेगा उसी को ईयर में काउंट करेंगे क्लियर सर पहले पंद्रह हाँ, बाई ट्वेंटी सिक्स था अब पंद्रह बाई थर्टी है तब तो और कम हो जाएगा ग्रेचुटी हाँ हाँ वही ना बताया देखिए पीछे का सैलरी तो ग्रेजुएटी तो का अमाउंट देखिए एक लाख नब्बे हजार रुपया मिला था लेकिन अब वही है उतना ही दिन काम किए हैं लेकिन ग्रेजुएटी एक के तहत नहीं आता है इसलिए हमें क्या मिला यहाँ पे डेढ़ लाख मिला है चालीस हजार कम मिला हाँ। समझ गए बढ़िया से यस yes, सर अगर किसी को कंफ्यूज होगा तो वो कंफ्यूजन होगा तो बोलेगे सर हाँ सर जो मतलब ग्रेजुएटी रजिस्टर्ड है उसको दस साल अगर छह महीना होगा तो मतलब कि ग्यारह में रखेंगे कि दस में रखेंगे नहीं छह महीने के बाद सात महीने होना चाहिए छह महीने के बाद वाला जैसे सात महीने हो गया ना छह महीने से ज्यादा काम किया है तब उसको एक साल में काउंट किया जाता है छह महीने नहीं छह महीने से ज्यादा छह महीने के बाद वाला तो अगले साल में रखेंगे ग्यारह में हाँ हाँ सर छह महीने से कम होगा तो मतलब कि जो रहेगा नहीं कम हो जाएगा कम हो जाएगा हाँ अगर मान चलिए भाई जैसे कि यहाँ पे दस साल अगर कोई छह महीने काम किया है ना उसको नहीं मानेंगे उसको दस साल ही मानेंगे ठीक है ना वो ग्रेचुएटी के तहत आएगा वो लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर दस साल ठीक है ना दस साल सात महीने काम किया है तो ग्रेचुएटी के तहत आता है उसको ग्यारह साल काउंट कर लेंगे सर जो दस साल छह महीने किया गया उसको मतलब किस में रखेंगे दस साल ही काउंट करेंगे अगर ग्रेजुएटी एक्ट के तहत आता है तो दस साल काउंट करेंगे छह महीने से ज्यादा होना चाहिए तभी उसको कैलकुलेशन में शामिल किया ठीक है सर ठीक है और और किसी को दिक्कत अगर कंफ्यूजन है डाउट होगा तो पूछ सकते हैं यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो समझ चलिए सब लोग आई थिंक समझ में आ गया देखिए आगे जो लिख, लिखा हुआ है ना लिखा है कि एम्प्लॉयर में इवन गिव मोर ग्रेचुएटी ठीक है यानी कि एम्प्लॉयर का मतलब जो नियोक्ता हम लोग बोलते हैं हिंदी में नियुक्त अगर एम्प्लॉयर चाहे तो अधिक भी दे सकता है ग्रेचुएटी पहले हम बताए थे ना कि अगर चाहे तो ज्यादा भी दे सकता है ग्रेचुएटी देखिए आप लिखा है कि देर इज अ फॉर्मूला ठीक है to decide how much gratuity will get at least ठीक है बट देर इज नो ठीक है restriction to give more the employer can give even more gratuity then it wants ठीक है but according to the official rule gratuity cannot be given more than 20 lakh तो आप देखिए क्या बोला है कि बोले ना कि जो अगर employer चाहे तो क्या कर सकता है कि जो formula से जो निकाली गई amount होता है ना उससे ज्यादा भी दे सकता है लेकिन ये भी बोला गया है कि अगर जो रूल्स है ना ग्रेचुटी जो रूल्स है ऑफिशियल रूल्स है इसके अनुसार 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता है ठीक है तो वही ग्रेचुटी कम से कम कितनी मिलेगी इसे तय करने के लिए तो फॉर्मूला है ठीक है ना लेकिन अधिक देने के लिए कोई प्रतिबंध भी नहीं हुआ है इसमें एम्प्लॉयर चाहे तो इससे अधिक भी ग्रेचुटी दे सकता है लेकिन गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक जो है ना अधिकतम बीस लाख रुपए से अधिक ग्रेचुटी नहीं दी जा सकती है यह भी ध्यान रखना आगे देखिए लिखा कि help to calculate the gratuity calculate candidate ठीक है यानी कि कैलकुलेशन के लिए ग्रेजुएटी कैलकुलेट की ले सकते हैं हम लोग मदद ऐसे भी खुद की मैनुअली भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं देखिए यहाँ पे बोला गया है लिखा है income tax department of government of India has also ठीक है gratuity calculator for calculating gratuity it can use ठीक है it by clicking the link अब देखिए यहां पे जो बोल रहा है इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ये लिंक हमने दिया है इस लिंक पे का यूज करके आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं ऑनलाइन ठीक है ना ये ग्रेजुएटी कैलकुलेशन की भारत सरकार के इनकम टैक्स जो विभाग है ना उन्होंने एक ऑनलाइन ग्रेजुएटी कैलकुलेटर की सुविधा भी दे रखा है और जो इस लिंक आपको जो दिखाई दे रहा है इस लिंक का प्रयोग करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्लियर आगे देखिए जो लिखा है ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है क्या अलग होता है तो देखिए लिखा है कि formula for deciding gratuity is different when an employee dash ठीक है during a job In such case, gratuity is uh, formed on the basis of its service period and basic pay. Uh, from the table below you can easily ठीक है understand this fact. अब देखिए क्या है कि नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी के मौत होने पर ग्रेजुएटी तय करने की तो फॉर्मूला है ना अलग पड़ा हो जाता है और ऐसे मामले में ग्रेजुएटी उसकी जो सर्विस पीरियड होता है ना ये जो सेवा की अवधि होता है उसके उसमें उस पर डिपेंड होता है कितने दिन काम किया है और साथ ही जो उसका बेसिक पे क्या रहा है उसके आधार पर बनती है ठीक है और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टेबल के अनुसार टेबल में आप समझ सकते हैं आप देख लिखा जब ड्यूरेशन जब ड्यूरेशन अमाउंट ऑफ ग्रेचुएटी दोनों साइड में दिया हुआ है ठीक है अगर उसने लेस देन वन ईयर काम किया है ठीक है ना तो अब यहाँ पे देखिए बेसिक पे एटलीस्ट लिखा है टू टाइम्स और आगे वन ईयर और मोर लिखा है but less than five years यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि बेसिक पे एटलीस्ट सिक्स टाइम्स ठीक है और आगे नेक्स्ट है कि five years or more but less than eleven years तो basic pay at least twelve months हो जाएगा अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी का क्लियर अगर जब का duration eleven years or more but less than twenty years है तो उसका अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी क्या होगा बेसिक पे एटलीस्ट ट्वेंटी टाइम्स ठीक है ना और अगर वो है कि ट्वेंटी ईयर्स और मोर अगर होगा तो उसके लिए क्या है अमाउंट की gratuity average six months salary is more half for half a month but it cannot be more than 33 times okay, from salary समझ पा रहे हैं अगर बोले कि एक साल से कम है तो उसका ग्रेचुएटी की जो मात्रा होगी बेसिक पे का कम से कम दो गुना होगा अगर एक साल से अधिक है लेकिन पांच साल से कम है तो उसका बेसिक सैलरी का कम से कम छह गुना उसको ग्रेचुएटी की अमाउंट होगी अगर नौकरी की अवधि पांच साल या अधिक लेकिन ग्यारह साल से कम है ग्रेजुएटी के अमाउंट बेसिक पे का कम से कम बारह गुना हो जाएगा अगर ग्यारह साल या अधिक मतलब अधिक लेकिन बीस साल से कम है उसका ग्रेजुएटी के अमाउंट बेसिक पे का कम से कम बीस गुना हो जाएगा अगर वही बोला जा रहा है बीस साल से अधिक है तो हर छह महीने की नौकरी की एवज में आधे महीने की जो सैलरी होगा ना लेकिन यह सैलरी तैतीस गुना से ज्यादा नहीं हो सकता समझ लीजिए जो सैलरी होगा ना उसका उससे तैतीस गुना से ज्यादा भी नहीं हो सकता है तो यहां समझ गए ठीक है ये ग्रेजुएटी था ग्रेजुएटी अब चलिए एक अमाउंट हम बता रहे हैं दोनों निकाल कर बताइए था तो आप लोग बोले क्या सर सबका माइक ऑन है आपका डबल ट्रिपल आ रहा है सबका माइक ऑन है आप अपना बंद कीजिए ना मेरा सही है अपना बंद कीजिए हम बोलेंगे तो बंद कर देंगे तो आप कुछ पूछ सुनाई देगा आप लोग को जो मैं बोलूंगा सुनाई देगा बहुत क्लियरली सुनाई देगा जैसे बोल रहे हैं कि कोई अमाउंट हम दे रहे हैं तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन के अनुसार आपको बतानी है हम बताएंगे कौन रजिस्टर्ड एक्ट मतलब रजिस्टर्ड एक्ट के तहत और जो रजिस्टर्ड एक्ट के तहत नहीं आने वाले हैं दोनों को कैलकुलेशन करके बताइए तो किसको कितना मिलेगा ग्रेचुएटी का अमाउंट ठीक है बोले देखिए ठीक है मोहन इज एन एम्प्लॉई लिखे Mohan is an employee Mohan is an employee ठीक है with a basic pay Mohan is employee with a basic pay of fifty five thousand rupees Mohan is an employee with a basic pay of 55,000 rupees per month. Like he is, he is working, he is tenor of working, he is tenor of working 12 years seven months 12 years seven months 12 years seven months लिखे आ गया what is amount of gratuity what is amount of is gratuity निकाल के दोनों बताइए ग्रेजुएटी के साथ और जो ग्रेजुएट के साथ नहीं आने वाला है उसका दोनों का निकाल के बताइए तो कितना आएगा है सर अमाउंट कितना बोला है हम बोले fifty five thousand fifty five thousand per month उसका सैलरी है ठीक है और बोले हैं कि उसने जो काम किया है बारह साल सात महीने काम किया है ठीक ना उसका वर्किंग जो टेनर ऑफ सर्विसेज है वो है twelve years seven months fifty five thousand per month उसका सैलरी है बेसिक में सर हाँ बोलिए ग्रेचुटी एक्ट के तहत चार लाख बारह हजार पाँच सौ अच्छा कैलकुलेटर का यूज किया है ना मोबाइल कैलकुलेटर नहीं सर इजी तो है तेरह से छब्बीस कट जाएगा दो बार में और पचपन से साढ़े सात में गुणा कर देना है तीन को डॉट बिठा चलिए और और और ये बिना एक्ट के तीन लाख बीस हजार चार्ट बॉक्स में बताइए आप लोग चार्ट बॉक्स में बताइए सर चार्ट बॉक्स में बताइए चार्ट बॉक्स में सर रजिस्टर्ड वाला के चार लाख बारह हजार चार्ट बॉक्स हम देख रहे हैं बोलिए चार्ट बॉक्स में और सर अनरजिस्टर्ड के लिए तीन लाख संतावन हजार पांच सौ अच्छा सब लोग चार्ट बॉक्स में देखिए हाँ लिखा है संजीव कागे ग्रेजुएटी एक्ट के तहत जो आने वाले हैं उनका चार लाख बारह हजार पांच सौ रुपए और जो विदाउट है एक्ट उनको तीन लाख तीस हजार और रुचि का आया है एक कितना तीन लाख पचहत्तर हजार और विद इन एक के तहत ये है विद इन विदाउट हाँ विदाउट हाँ, एक वो तीन लाख पच्चीस हजार अच्छा और पूजा सौरभ सब लोग बताइए जितने लोग जुड़े हैं रोहित सब लोग बताओ फटाफट दो ही दो ही लोग निकाल पाए हैं और लोग नहीं निकला निकालिए फटाफट सेंड कीजिए कल हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है अब देखिए बहुत चीज पढ़ने वाले बहुत बढ़िया चीज है how to save income tax income tax बचाने का तरीका हम देखेंगे कि इनकम टैक्स कैसे बचाया जाए तो रेगुलर ऐसे ही अब बहुत कम लोग भी ज्वाइन कर पा रहे हैं क्लास तो इसलिए हम बोलेंगे कि सब लोग ज्वाइन कीजिए और इसको सीखिए क्योंकि ये जरूरी है कहीं भी जाइएगा काम कीजिएगा ना ये सब अगर नहीं अभी पता रहेगा हर जगह नहीं बताया जाता है ये सब चीज इसलिए जहां पर पढ़ाया जाता है बताया जाता है वहां पर सीखनी चाहिए बहुत बढ़िया से आप बता दीजिए किसका सही है